誰なんだも自分ないみたいだった過ぎてしまうことばかりだったこの気持ちをあなたに伝えたいんだでもそれは叶わない言とて she's so いた